پابلو ورځ مې د نه د زیبا ګل ویډیو وکاته نو هغه دا ویل چې ما واده نه دی کړی ما واده نه دی کړی او دواګانې راته کوي چې زه واده وکم نو دا دا سوال خو زم د الله نه کوم چې خو خدای ما له واده وکړي زما خو پسې مکمل جبۍ شوه اوري جابه مې پسې شوه خو داسې خبره ده که نه چې خبره دا ده چې ما هم ګورې واده نه دی کړی واده مې نه دی کړی او لږ دې مزغونه کار واخله لږ سوچ او فکر په وکړه جو بیا به داسې کار به وشي دې که به دې که لار ووځي او دواړه به یو ځای شو خو د مزي سره او د سکار دی کنه چې چرته راته خانه خراب ولوي او خلا له وردوم راځي خلا له پښتوم راځي میس یو 1 2 3 4 او 6 او لب یو او میس یو او ای خیټ یو